Vamos a entrar en este momento eh, con nuestro comentario. Eh, de paso, de inmediato eh, hicimos contacto porque nuestro deber es orientar e informar a, la ciudadanía y, por supuesto, tratar de hacerlo con personas que, que están o que tienen las informaciones pertinentes. Hemos hecho contacto con nuestro diputado, el señor Franklin Romero. Nos gustaría escuchar su parecer sobre toda la situación que está viviendo la provincia y él como diputado qué orientaciones, qué informaciones maneja en estos momentos eh, tan delicados que vivimos cada uno de nosotros. Buenos días, Franklin. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado y a todos los que están ahí en el programa. Buenos días a todos los que están ansiosos, que está padeciendo este mal, terrible mal que agobia a todos que pueden tener principalmente estas medidas que se están tomando, que eh, han sido correctas, pero no con mecanismos correctos. ¿Qué tú entiendes que se ha debido de hacer? Ah, lo primero es que mandar a una familia a su casa a encerrarse eh, eh, sin medicina, sin alimento, sin las vidas herramientas en las manos y con una ansiedad porque tampoco ha podido hacerse las pruebas. Eh, crea una ansiedad que quizá puede ser peor que el mismo mal. Pero ya que tenemos el caso en la mano, lo que tenemos que buscar es soluciones. Y yo sé que todo el mundo está tratando de buscar soluciones. En el caso de nosotros, los diputados han dejado con las manos atadas por lo menos a los diputados de la oposición. Y no quisiera politizar eso porque sí se están viendo a los dirigentes del gobierno como tal en la calle cuando nosotros hemos pedido que se nos involucre, porque nosotros tenemos que dar la cara al pueblo, pero tenemos la mano atada. Yo en, lo que va de esta cuarentena he gastado un gran dinero mandando ayuda a diferentes personas pero ¿hasta cuánto yo voy a poder soportar esto? Cuando tenemos un estado de emergencia aprobado por nosotros, los congresistas, y a través de estado de emergencia, pues poner las herramientas a nosotros, porque nosotros conocemos más a la gente que ellos mismos, del gobierno, vamos a decir, de Santo Domingo. ¿Tú entiendes, Franklin, que el gobierno ha estado tratando de buscar principalía con... Eh sus candidatos o con sus diputados y, dejando de lado a, la oposición para ellos verse como los héroes. Eso es lo que nos quieres decir. Sí, sí, eso es normal, eso es normal, en cualquier situación siempre se ha visto que es así. Eh, no entendiendo que este mal es muy grande, demasiado grande, y que aquí no debería haber batería política, aquí lo que debería haber solamente un protagonista, que es el pueblo, y todos debemos estar unidos. Aquí no debe haber diputados del PLD, diputados del el PRD, senador. No, aquí debe haber un solo pueblo luchando por su gente. Uno, uno ah, de funcionarios o dirigentes Al final, eh, es el único objetivo nosotros, que tengamos un pueblo sano. Y esto es un mal que en algún momento a todos nos puede agarrar. es una crisis, y tenemos que ver. Carolina. Eh, Franklin. Yo creo, que lo que tenemos que buscar soluciones. una pregunta. Eh, más, más fuertes. Y yo sugería ayer incluso que deberíamos hablar con nuestros mm. amigos de las cabañas que están agrupadas en, un solo lugar, ahí en la salida Camino a las Guarmas, y que el poder del gobierno, que quien tiene la facultad para negociar, pues dar un acuerdo con ellos y ser acuerdo para nosotros poner a, las personas que están enfermas del COVID en ese lugar y en condiciones más propias que tal vez mismo <laughs> hospital. ¿Tienen los muchachos algunas preguntas que realizar? Sí, eh, tengo una pregunta. con Fulvio primero, que fue... Dale, Fulvio. Bien. Franklin es Fulvio Ureña. Buenas, Bien, hermano. La idea que tú planteas sobre las cabañas es una idea fenomenal porque mantiene aislamiento y están individuales. Mi pregunta va que anteriormente, unos días atrás, escuché un audio tuyo donde tú expresabas que había llamado a los laboratorios para que te hicieran el análisis en vista de que estuvimos muy cercano a personas que han salido positivos. ¿Te pudiste hacer el análisis, la prueba? No, no, eh, buenos días, Fulvio. Eh, realmente yo el mismo lunes llamé al laboratorio Samadita, que es el protocolo, llamar, ellos te inscriben, tú eh, le tu información y ellos quedan de llamarte. Todavía es la hora que no me han llamado. Eh, hice lo mismo con referencia y lo hice a través de un link que ellos tienen. Ellos tienen eh, y pasé incluso la indicación, toda la información, pero tampoco me han llamado al respecto. Imagínense, eh, estamos hablando de un diputado. estrella 462, que es el Ministerio de Salud Pública, y eh, quien me atendió me dijo, si usted no tiene ningún síntoma, le aconsejo que se quede en la casa y si presenta algunos síntomas, vaya a una emergencia. Y yo le expliqué que el estatus de que tengo como legislador y que había estado en una sesión y que había estado expuesto a una persona y aunque no tenga síntomas, era mi responsabilidad, por igual, aparte de la ansiedad que uno siente. Entonces, no puedo ir a un centro a, a, a, a atender. eso soy yo que lo están poniendo difícil. ¿Qué será a, una persona del pueblo que no tiene nada en la mano siquiera? Donde una prueba le cuesta 4.300 pesos, aunque ya dijo el presidente que iba a ser gratis. Pero yo no sé si la están haciendo todavía, porque a nosotros no nos pasan información. Eh, lo más importante de todo es que no presento ningún síntoma hasta el momento la ansiedad mata a uno. Además, ya yo quiero tener una, una respuesta, porque yo quiero salir a darle la cara a mi gente. Eh, no, no, dame el a, exponerlo si acaso pudiera tener el, el, COVID. Dale en, la flota. Muy responsable de tu parte eh, esa, ese planteamiento. Eh, eh preguntarle eh, yo tengo una pregunta al diputado. Sí, Yerian, luego Francis, para las preguntitas. Vemos, no sé si es bulto de parte de los, de los diputados del PLD, pero veo aquí en el listín diario que ellos dicen la bancada de, diputados del PLD que pondrán a disposición dos meses de salario eh, para combatir el coronavirus. Eh, que usted como diputado estaría en disposición de desprenderse de, también de dos meses Nosotros eh, lo vemos muy bien. excelente propuesta que hizo Gustavo Sánchez. nosotros ya habíamos hecho una propuesta por igual a través de la mm. Cámara de Diputados. Eh, pero tampoco hemos tenido comunicación ni, con los diferentes voceros, eh, ni con el presidente, que también estuvo interno, está interno. Yo he tratado de comunicarme con él y no ha habido ninguna comunicación. Nosotros mm. incluso propusimos que se cogieran 100 millones de pesos de la Cámara de Diputados, separara la publicidad que tiene la Cámara de Diputados y que del, del organismo que tenemos nosotros de préstamo que se cogieran 95 millones de pesos para que se le pusiera una cantidad de dinero a salud pública de presupuesto de la Cámara de Diputados. No hemos recibido ninguna respuesta. Lo del salario, pues yo lo veo muy bien. Yo no diría que dos meses, yo diría que por el resto de lo que está en esta legislatura, ese dinero vaya destinado a salud pública, que carece justamente de, presupuesto para enfrentar ese mal. Ahora bien, se le dará el uso correcto a través de ellos eso es lo que tenemos que ver, porque en un estado de emergencia, nosotros mismos como legisladores no podemos fiscalizar lo que haga el Poder Ejecutivo. Es muy delicado. Nosotros queremos que las ayudas lleguen directamente, queremos que nos utilicen. Franklin. Eh, los, dos meses de salario, mira, te, te explico algo, Yan La mayoría de los diputados cogieron su salario por adelantado todos, yo te puedo decir más del 95% de los diputados, desde que llegaron ahí, cogieron su salario por adelantado y apenas cobran un peso. Pues entonces, no, están planteando mucho. Eso que está diciendo Gustavo también es, factible, gracias a Dios que se puede hacer, por a través del Instituto de, la Cámara de Diputados, pues, eh, el Congreso. el Congreso tiene un presupuesto, pero eso que dos meses, la mayoría de los diputados cobran un peso porque cobraron su dinero por adelantado. Gracias, Rodríguez. Te tiene una preguntita. Hermano, ¿cómo te sientes? Hola, Francis. Espero que tú estés bien, gracias a Dios. Yo estoy bien, gracias a Dios. Bien. Una cosa, es decir, bueno, tú has dado unas explicaciones de, alejamiento total y yo esperaba que nos diera una luz si, las, si los congresistas de la provincia de Duarte, en razón de lo que está pasando aquí, y partiendo que ya tuvimos contacto a principio de semana con Amílcar, no se han reunido para fines de la provincia de Duarte. Bueno, Francis, mira, yo, ese es un llamado que yo hice, lo hice públicamente, lo hice a través de, un comunicado que envié incluso al presidente de la República, que lo hice público. Eh, estoy seguro que algunos de ustedes lo habrán visto. Donde yo pedía que se involucrara a todos nosotros como un equipo sin batería política. Eh, sucede, y también debo de entender, que se mandó a una cuarentena a todas las personas. Esa cuarentena son unos 15 días aislados y muchos lo estamos cumpliendo. Lo que hemos estado expuesto de una forma u otra, como mi caso, que estuve expuesto con, que dio positivo eh, al COVID, eh, eh pues lo que hicimos fue aislados, y para hacernos la prueba. Todo el mundo anda haciendo lo correcto. Primero, cuidándose y trabajando a través del teléfono con su gente. Ya después que tú tengas tu prueba, que tú des negativo o de positivo, una decisión que debe ser tomar. Ahora, ya con la herramienta que tenemos en esta mano, ahora mismo, las manos, ahora mismo, que es eh, eh, el, teléfono, el celular, las redes, son muchas las cosas que se pueden hacer. Nosotros acabamos de crear incluso un, un chat, todos los diputados de la oposición, para juntos reclamar a través de las redes en la Cámara de Diputados. Y ahí cuando te digo que hay que viene la propuesta nuestra de que se cojan 100 millones eh, del presupuesto que tiene la Cámara de Diputados para que se utilice para intentar este mal. Que se cojan los millones de pesos del, Instituto de Préstamo que tiene el Congreso para también utilizar el presupuesto que le corresponde a los diputados, la Cámara de Diputados. Este Castro. Eh, Franklin, un mensaje a toda la provincia. Eh, tus comentarios no han sido muy alentadores porque entonces entendemos que de alguna forma lo han dejado de lado como legisladores. Eh, no, tal vez no están haciendo o teniendo la participación que deberían de tener en apoyo, porque se trata de unirse en estos momentos, no de bandería políticas. A pesar de esto que nos has dicho en la intervención, ¿qué podrías decirle a la provincia? Estamos muy preocupados con lo que está aconteciendo aquí. Pues mira, eh, estoy muy preocupado porque mi teléfono no cesa de, sonar y los mensajes, las personas que me están llamando, los diferentes barrios. Yo creo que lo que está pasando, estoy seguro que lo que está pasando es mucho más de lo que se está viendo, mucho más grave. Este, de decirle a la gente que lo único que puede prevenir esto es mantenerse aislados. Pero yo no tengo, una palabra que no la debo utilizar en el aire, pero yo no tengo, no tengo seguir diciendo a la persona, guárdense. Cuando un niño le pida leche a su papá, le diga, tengo hambre, y ese padre no tenga que darle. Como yo le digo, espere ahí, porque si no lo mata el COVID, lo va a matar el hambre. Entonces, yo creo que lo que tenemos que es unir lo que ustedes están pidiendo, lo que nosotros estamos pidiendo, unir. Ángel, muchísimas gracias. Sean las personas que pueden llegar. Eh, muchísimas gracias. Eh, por, eh, por atender nuestro llamado.